we want to explain the existence of different African societies, different African nations, different African tribes, different African cultures, and different African cuisines. Uh, today, we jump the Limpopo River to Zimbabwe, where they have a nation, a very great nation, formed by the great King Ziligazi, is called Amandebele some call it mthwakazi we want to get to the genesis of this society of this nation why certain names have been affixed to it and we have in the studio chris Ncube, who is one of uh, the people that are involved in trying to revive this great nation. Uh, Ncube ngomunye walabo abangamalunga ebutho lenqama. Ibutho lenqama, let me clarify this, alilani lezombangazwe kodwa lilakho konke ukuzama ukuvuselela Isizwe samaNdebele kaMzilikazi Mzilankatha siyakubulisa sikwamukele ehlelweni. Eh siyabingelela eh, esizweni sonke nomhlaba wonke jikelele. Eh ngiyabingelela nami sithi sanibonani. Eh siyabonga kakhulu ukuthi sithe sikubiza wasabela. Sifuna ukulonda umlando. Umlando esiwulondayo ngama Africans. Eh eAfrica kulesizwe samaNdebele. Akusitshele ngomdabuko waso, sisuke kwaZulu, sisuka njani, kwenzakaleni endleleni siye siyefika ngaphesheya kwaNgwengudela. Eh, isizwe samaNdebele isizwe eh, esikhulu ngendlela eyisimanga njalo isizwe eh, ngesingisi bathi i-rainbow nation umchilo wamakhosikazi zokhumbula ukuthi isizwe samaNdebele isizwe esihlanganisa iy'nhlanga ezahlukehlukene ngaphansi kobukhosi obubodwa njalo kukodwa lokho eh, emhlabeni wonke jikelele zimbalwa izizwe eh, ezinakho lokho ukuthi ke eh, izinhlangano izinhlanga ngokuhlukana kwazo zihlangane zithobelane zihlale ndawonye zizamukelane ziphile ndawonye kuyisizwe esisodwa ngaphansi kobukhosi obubodwa eh ekusukeni kwesilo sakithi inkosi umzilikazi e, e, e, eze awele kungulukudela kwakungelula ngoba uyazi ukuhlanganisa abantwana esibayeni esisodwa um njalo um ubafunele umuzi owodwa lapho abazokhuseleka khona um kusho ukuthi isilo sakithi sabhekana nezimpi eziningi kakhulu um ekuhambeni kwaso endleleni eh, lapho eh, size siyofinyelela le eh, kwelasenza kunondo lapha esizinze khona eh, njengamanje siyisizwe eh, inkosi yakithi yayiyinkosi enokuhlakane kakhulu inkosi eyayiyinkosi eyayisazi ukuthi eh, ihambisa abantu bayo phambili eh, eyayiyinkosi eyayiqinisekisa ukuthi ke eh, esizweni sayo abantu baphila ndawonye eh, abantu bayathobelana abantu bayakhana eh, baba munye eh, kwakungekho ukudonsisana ngoba uma uzobuka eh, esizweni sakithi ke eh, uhambeni lwaso eh, sasuka kwelikamthaniya izwe ikwazulu natali namhlanje eh yayingakabi kwaZulu Natal ngenkathi isilo sakithi sisuka kwakusasene kwakusasenezigaba kunekwanongoma kunemkhuze kune kwamthethwa kunakwaZulu kanjalo kanjalo kodwa isilo sakithi kwaba yisona isilo esabamba iqhaza lokuthi ezinye zezizwe ezazikhona ezweni likaMthaniya namhlanje eh zikwazi ukukhothamela isilo eh, eh, eh sakwabulawayo eh, inkosi ushaka ilembe eleqamanye amalembe eh uzokhumbula ukuthi isilo sakithi isona esabamba iqhaza elikhulu kakhulu ekunqotshweni kwempi kaNdwandwe uNdwandwe kwakuyisizwe eh ngaphansi kokukhosi bakwaZulu ngaphansi komhlaba eh wakwaZulu namhlanje ngoba sikhuluma ngemandulo eh emandulo bekungayisiko kade kungakade ngasho ukuthi kwaZulu kube yikwazulu natali lamhlanje isilo ushaka sesidlile eh, zonke izizwe zakhothama ngaphansi kwaso so kwaba kwakuyisizwe e, e, e, esasinamabutho enamandla kakhulu nempi babeyazi abantu bakwandwandwe kwakuyisizwe esasingathi siye sabeka kancane-ke ngaphansi kwesilo ushaka kodwa-ke eh inkosi umzilikazi yayihola impi yakhona sanqotshwa kwathi ke eh, emva kwalokho ke uyakwazi ukuthi uma ube yiqhawe eh ishuthi isilushaka sabona ukuthi eh, eh, eh inkosi umzilikazi yayibambe elikhulu kakhulu iqhaza esizweni samaZulu kwagcina ke sekuba ukuthi ke emveni kokuthi inkosi ushaka isihloniphe inkosi umzilikazi ngehloka elaliphathwa uyena yedwa ngaphansi kobukhosi bakwazulu njengesilo inkosi ushaka wamupha sona kwase bakhona bangakujabuleli lokhuyana kodwa inkosi ushaka yangakufuni ukuthi-ke imukele ukungenani kwalabo ababekhona-ke yasiba nendlela yokuthi-ke eh, eh isilo sakithi singaphuma kanjani sikhuli sikhuseleke eh, eh, eh kungabi kungathiwa yilo ilembe elichitha umphefumulo wenkosi umsikazi ngeke ngoba umlomo lapho msikazi eh uthi wena umzilikazi inkosi umzilikazi inkosi umzilikazi elikuye inkosi umzilikazi ibambe iqhaza elikhulu kakhulu ekuthini amandwandwe anqotshwe inkosi ushaka um eh, amandwandwe yiyo akazwida yebo eh, um ube yini ube yindunankulu ube ngumlawuli wamabutho ube yini ube ngugeneral um kusho ukuthi-ke okokuqala uzofanele sikuzwisise ukuthi-ke um vele amandla um ngale kwazulu ayekuyo inkosi ushaka um eh, kwawukuthi-ke inkosi umzikazi yayiyinduna yezimpi kodwa ihola iphinde ibe inkosi yesizwe vele um samantungu um amantungu akushiwo abantu bakwakhumane funeka sikuzwisise lokho akushiwo abantu bakwakhumane kwakubizwa isizwe esasikhothama njengoba kuthiwa kwazulu akushiwo abantu bakwazulu ngokwesibongo ngoba uzokhumbula ukuthi-ke ubukhosi bakwazulu uphethwe umageba oyena ozalwa kwazulu kodwa uma kuthiwa kwazulu akushiwo abantu bakwazulu ngokwesibongo kushiwo isizwe e, e, sonke esikhothama ngaphansi kwayo kwesilo e, amantunga nangokunjalo kwakuyisizwe esasivele sesihlanganise izinhlanga noma ngisho izizwe ngoba base bekhona vela abesuthu ngaphansi eh, kwamantunga nezinye izizwe othebe eh, ondiweni yeah so kufuneka sikuzwisise lokhana isilo sakithi sabamba elikhulu-ke iqhaza kukho lokho um eh, then wasusithi wena eh, inkosi ushaka ifike estagini sokuthi ngenxa yokuthi kulabanye asebedlela inkosi umzilikazi umona ibingakabi inkosi ngaleso sikhathi ibiyinkosi oh, ibiyinkosi okay um base bemdlela umona ungabaqamba ngamagama or bebesenzani ukubonisa ukuthi bebeyidlela umona noma ngeke baqaphe ngamagama ngoba iqiniso ukuthi umlando phela uyakhuluma iqiniso kodwa elingathandwa ngabanye abantu lokho anafuneka sikuhloniphe eh zazikhona induna ekade zakwasazi zikhona esizweni samazulu ezasebenza nenkosi ushaka azikujabulelanga nabanye abendlu yakwakhumala abasebenza impimpi eh ukuba zimpimpi nokuba ngamaxoki aqalanga namhlanje eh amambuka aqala kudala kunensizwa laphana kwakhumalo kwakuthiwa uzeni eh yayinkinga kakhulu yayinomona kakhulu uzeni wakhumalo uzalwa khona waye eseba umuntu ohamba e, e, eyoqamba amanga ngale manje kwawukuthi inkosi ushaka yayikubona lokuthi hayi le ndoda leni ngathi uhubhulu wabhejana le nto ayikhulumayo eh yayingakunaki kodwa egcine sefika nakwabanye ababe besondelelene nenkosi eh kwagcina sekuphoqeleka ukuthi inkosi ushaka e, e, e, iphume necebo lokuthi ke isilo sakhe itasihambe ngoba wayengafuni ukuthi kuthiwe isilo uyena ochitha igazi lenkosi umzilwazi lokho kufuneka singakubalekela eh wagcina esemnikeza ibutho lokuthi ahambe ayolanda inkomo ngoba phela impi yayingathi siyehlisi ngalempi yayingasekho impi e-, enkulu kakhulu ngoba yayisinqotshiwe impi eningi laphana mm. eh ngeqhaza la inkosi umzilwazi wase sithi ahamba ayolanda inkomo le kwelabesuthu mm. ngale kwentaba sokhahlana wasemnikeza eh, ibutho ukushuthi amakhehla nje nawo ayevele esethetha umhlala phansi engasajwayeli ukuhlabana kodwa ayenakho ukuhlakani ngoba uyazi ukuthi uma umdala empini vele kodwa inkosi umzilikazi ngoba izimpi wayezazi njalo izimpi wayezifunde esibayeni sakwandwana funeka sikwazi lokho ehe so wafika ngale wabona ukuthi hhayi la madoda engihamba nawo ngekagijima waba nendlela ke yakhe ayakhayo yena ukuthi akwazi ukuyanqoba isizwe sabesuthu babeyilwa impi ngendlela yabo abesuthu yayingelula ukuthi ukuthi uyangena lapha niphume yikho nje inkosi ushaka ingazange iye zithumba inkomo zabesuthu kodwa yacela ukuthi inkosi umzili ngoba wayesazi ukuthi vele mayihambile uzokuya kodwa yena inkosi umzilwazi wasebenzise lakhe iqhinga ngoba abakuthi ayewaphiwe laphana ayengawona lawa angakwazi ukuthi ayohlabana laphana anqobe lezi yankomo abuye nazo hhayi-ke yahambe yakithi-ke komashobana yasebenziswa kwayo ubuhlakane yathathela iviyo yahamba nalo ngobayo ubuhlakane hhayi ngoba inkosi ushaya funeka siqinisekise lokhu anesizweni sakithi ukuthi sikwazi ukuthi e, eyakithi uma isiya kwelabesundu iyasebenzisa obayi ubuhlakane bempi ukuze inqobele ziyani iy'nkomo ibuye nazo ungakuchaza kancane um okusho ukuthi noma ngeke ngichaze ngijule kakhulu kodwa-ke Eh, eh, abesuthu bamabelwa bona bebelwa kakhulu um kuwukuthi bagibela intaba iy'nkomo zakhona bese zijwayele vele ehe begibela intaba agiqa amatshe kubenzima kakhulu ukuthi nibanqobe ngoba vele eh, ngumsuthu mina nami angithi siyayazi yakithi impi so kube nzima ukuthi e, e, eziningi izimpi zibanqobe kusho ukuthi inkosi umzilikazi yafika laphana yaba neqhinga lokuthi-ke ibe nendlela yokuthi bayifika mayiqhamuka kube khona abazoqhamuka ngale emuva eh kube khona abazokuvela ngapha phambili bona mabebheke le into engapha phambili bethi basabheke yona beza umsindo usuqale ngale muva sekuyamenyezwa bese bayadidekana bagcine bebaleka bebaleka bebaleka beshiya inkomo la ma bebaleka beshiya inkomo e, e, e, isilo sakhe sasala siziqoqwa ke inkomo seziphuma ke ziwela zisiya engomeni la so impi yayingenkomo ye angithi kulani lokuzothumba abanye abantu lapha hayi akula muntu akula muntu wayethunjwa abantu ukuthi asifuneka isintu yiso esiyinkinga isintu abantu abantu abantu babebuthwa kuhlanganwa ye ukuthi njengakhona lokho kwenziwa anti kulezi nsuku upolitiki lithi kuyavota ukuthi ngilandela wena nami nami thina sikho lapho kukhulunyiswana izizwe asihlanganeni ngoba basebekhona abashokobezi abamhlophe abasebevele sebeqalile ukuzama ukuthatha umhlaba so kwase kufanele ukuthi abantu abamnyama bahlangane ngesingisi lithi ku-unite thina ngesintu sithi yokubambisana ukuhlangana ukubambana ehe so base bebona amakhosi ayephethe esebhekana nazo izimpi ukuthi asihlanganeni singavumeli abantu bezothatha umhlaba wethu umhlaba ukulwela umhlaba siyo nto yezulu yinto yakwalwa amakhosi laba sebefika namhlanje um beze emhlabeni wamakhosi befika bekhuluma olwami ulimi uvele umhlaba walwelwa amakhosi kwafa amabutho ayelwa elwela umhlaba ayeholwa amakhosi so sezithethe lezi nkomo kwenzakalani kwaba nemizamo ke yokuthi ke inkomo leziyana babekhona bathi phela isilo eh, eh, eh, wena lembe leya ndoda ibuye nazo inkomo ngoba phela wayengacabanga ukuthi mhlawumbe babengacabanga ukuthi angabuye phila okamashobana wahamba wobuya khunye babemphethe waba wakuya bathe bathi sebezwa bezwa kuthiwa hhayi yakwamashobana inomhlambi wey'nkomo um eh, uyihlalele nabantu bakhe engome laphana emhlabeni wakuwo hhayi bangakujabulela futhi lokho bazama-ke bayiphusha inkosi ushaka bazama ukuthi-ke bazama indlela um kwaze kwathunyelwa abantu ukuthi-ke abahambe bayothi isilo sithi sona um lezo nkomo zabesuthu akade kuthiwe ayoyilanda eh, eh uletha nini akazange abalwise wababuza ukuthi ke ngabe ningayikhomba yini lezo nkomo lezo enizishoyo enithi yezini eh. so yena lapho kuhlala lapha naye ubonile ukuthi ngale hayi awusahambi kahle ukuthi mhlawumbe manje ngabuyela ngafika lapha nasusela maka eh, eh hayi azange su waye kwahlala ku wayevele ehlala khona lapha oh, eh, kwakuxhunyanwa nje angithi vele kwaku ikwazulu natal indawo e, e, kusho ukuthi kwakufana nam kwakungamazwe singakubeka kanjalo ngoba uma ungale ngaphesheya phesheya kweyilwandle ebritain uyaphuma ungene efrance uhamba ngeenyawa ugxobise so thina umhlaba izwe lamakhosi um sesisithi mhlawumbe ibhoda lolokhu kwabuya nabo laba abagangileyo vele kwakusaziwa ukuthi umfula lwana mawele ngale ngaphesheya susezweni lakwamthethwa kwakuthiwa kusezweni lakwamthethwa kusezweni lamantunga ngale kusezweni lakwazulu kwakubizwa kanjani kwakunjalo oh. ehe so kwakuvele izwe lamantunga leli yani ingome usiyale kubontumbani ushaye usithi yayiveli khona phana yakithi so oh. ayizange yasuka ukuthi mhlawumbe ithi yona yasuka yathi buya le hayi yafika yahlala khona lapha kodwa isahambisani inkomo lezi lizithu eh angithi uma uthwe hambo hambo hambo hlinza eh awuhambe awushiyo ukuthi hambo hlinza ukungangakhonjwa ukuthi nasi inkomo ufuna uyihlabe nangu menzi uma uthi hambo hlinza funeka kuthiwe nansi inkomo kuthiwe nanku menzi so uma ngingathi uhamba ohlinza manje uyafika uhlinzani ngani yangithi kuthiwe nazi ngezami isuthu hamba othatha uze la ababengazibonanga babethumile ukuthi kahambe e, e, e, eyolanda iy'nkomo ebasuthwini yikho-ke kwabanzima ukuthi-ke mase kuthiwa azikhonjwe phela ukwenzela ukuthi lithathe lo mhlambi wey'nkomo zihambe kwawukuthi-ke abazazi nabo ngoba phela amantunga ayivele nazi inkomo efuna oh. ehe so noma umuntu engathi zabuya inkomo zabesuthu isilo sakithi sabuya nazo kodwa manje abazazi ukuthi yizabuya vele noma kwabe kwakuyinkomo zabantu wavele ngoba kwakuyisizo phela eh so uthe mase kuthiwe kazikhonjwe kwenzakala bahluleka eh bahluleka ukuthi bayikhombe yeah so ngifuna ukufika mina ekuthini Ligcine inkosi inkosi uMzilikazi ukuthi abantu bayo sokuhanjwa baze bayofika eh endaweni esesiyibiza ngemathebeleni namhlanje. Oh ayike sesiphumile ke kwaZulu ngoba usufuna sifikele kwelase njabulungu yes sifuna ukwazi ukuthi eh, usuka kanjani kwa kwa isilo sathi masuka le kwaZulu ngezimpi zena lezi ezazikhona sase sithi ayike angihlehle ngoba umhlaba omkhulu sasiwubona eh. ehena eh sabuya ke saliphatha igoli leli ushona usiyale ngamanxiwe esilo yonke le ndawo yonke le wonke le ndawo ngamanxiwa esilo kodwa phela amanxiwa ngithi unxiwa ngeke ulokhu sethu kwa um eh, kuseunxiweni kusemanxiweni wahlala-ke khona lana waliphatha igoli kusho ukuthi isizwe sokuqala nomholo okuqala umuntu omnyama owaphatha igoli kwakuyisona isilo sakithi inkosi umzilikazi nabetswana-ke namakhosi abetswana bakhona-ke abetswana ngoba indawo lezivele zazigcwele bona abetswana yafika-ke ngoba sebefika laba abamhlophe sebeqala ukumba igolide la eh. behlukumeza abantu abamnyama eh. kwakuphoqa ukuthi izizwe eziningi zibone ukuthi umuntu ongasiza ubani hmm. zibe sesiyazinikela kuye noma ungawulandela umlando asikho isizwe safika kwathiwa kwabulawa kwabulawa kwabulawa kwathathwa abantu hhayi kwakusetshenziswa nje ubuhlakane noma-ke kuthiwe hhayi madoda njengoba niyayibona impi ayiliwi bese kuthiwa hhayi thina siyaphosela bakini ngoba ngizosifundisa ukuthi impilo iwa kanjani bese kuyaliwa ndawonye bese beyikhothamela inkosi bese kuyahanjwa-ke bebe yingxenye yesizwe um eh, kune ngesilungu kuthiwa ngama-allegations ukuthi inkosi umsilikazi ike yahlala angazi ukuthi-ke bekuhamba njani ike yahlala um empumalanga lapho sokuyimpumalanga manje yasuka ngale yakhiyibulele inkosi yakhona imbali yenu ithini lapho o oh, lapha la izizwe zabengunde ziyana kuzokhumbula izizwe zomkhonto vele eh. eh kwenzeka ukuthi ke isilo sakithi ke eh kwafika isikhathi sokuthi manje funeka abantu bahlangane izimpi zazingasekho kwakukhona vele e, e, e, ukubangisana kwamandla so ma amadoda emabili bangwamandla kuba nendlela yokuthi kugcine kunqotshwe bani bese amandla asalela koyedwa ngoba iy'nkunzi mase zimbili vele esibayeni uyakufuna ukuthi amankomukazi abe ngakho konke so kuba kanjalo-ke laphana akubulawanga abantu akubulawanga amabutho kwaba ukuthi-ke eh, iy'nkunzi lezi ey'mbili gcina sekumiyiphe yona esibhongo esibayele so kwaba kanjalo-ke ehe so yasebenzisa iqhinga layo inkosi nayo ngoba phela yayiyinkosi inkosi kufanele ukuthi-ke eh, ibe neqhinga lokuthi naye gcina isala eh, ubukhosi busalele kuyona yasisuka lapho yafika enorthwest yebo yafika kwenzakalani enorthwest because kulokhuluma futhi ukuthi kuthiwa yachiya ngapha futhi lapho ibulele abantu amantombazana abantwana yachiyitshisele ezindlini hayi cha ayikho inkosi ezizweni zakithi e, e, e, eyayinakho lokhu singazi labo asebebuye badle lokho okuyidakamizwa nani nani ibona abangabe bekwela kodwa-ke abakithi amakhosi abevikela abantu yikho bekunamabutho akade elusizizwe yikho bekunamabutho akade e, e, e, yikho ubona esizweni sakithi asikho isibongo noma ake ngithi uhlanga olungela kuduna ngaphansi kwenkosi yakithi zonke izizwe ezakhothama phansi kwesizwe um kobukhosi bakithi zazi befika ngobuqhawe babo benikezwe amaviyo kuthiwa ayiliwe impi yayiliwa wuye wonke umuntu impi so eyakithi inkosi yayingeke nje nangephuthi ibulale iy'ngane ngoba yayivikela zona namakhosikazi um nabantu lapha kwaba ukuthi ke kwafika ama iCape Colony kwaqala kwafika e, e, e, udingani ngoba emva kokuthi ke ilembe selikhotheme waqhubeka ezama ukuthi ke waye elwisa ukuthi aqede ngabangani belembe ngoba abaningi baya mpela ukwendela kwelamathonga ngenxa ya inkosi udingani wafika-ke nempi yakhe lapha kwawukuthi vele kwakusemva kokuthi-ke i-cape colony yayi isifikile amabhulu la ase-cape town bahlasela isizwe bahlasela isizwe eh ngendlela ababela ngakhona babeza ngendlela yabo kodwa basebehamba nezinye izizwe zabantu abamnyama ehe ngoba zikhona vele izizwe ezase zinikele njengoba namanje bekhona abantu abazonda umuntu omnyama ethanda umlimi ehe so kwase kunjalo ke kwaliwa kwaliwa kwathi mase kufike lapho ukhona umlungu umtshede bathi ngumtshede umlungu uroza eh oye eh, eh uRobert Moffat wayengane omkhulu kakhulu wenkosi wayehamba ama missionaries babehamba bevakasha begibela izintaba besenze njani befike endaweni befika wabona ukuthi umhlaba loyana awumhlaba wongena abantu wase mathebelele nje umkhulu umhlaba wawungena abantu nje abantu babesendaweni nje yabona wasefika kwesakithi isilo ethi njengoba impi ingathi iyakhula lapha um laba abamhlophe belokhu beza lapha ngathi bazobabulalela abantu abantu babulawa abelungu abantu benkosi babulawa yimpi yabelungu yasithi-ke yakithi yathumela iy'thunywa zayo ukuthi zihambe babehamba babethunywa abantu behambe bayobheka kuleyo ndawo beyohlola iy'nhloli zabuya zawujabulele umhlaba lo yikho-ke inkosi yasibona ukuthi ingcono ithatha uhambo qala uthatha uhambo um eh, yasihlukanisa phakathi siza ukuthi omama oh, um eh, ney'ngane um bahambe kanje nayo izophuma kanje bakusho ukuthi base beholwa ukhondwanendiweni uyena waphuma neviyo leli lalihamba nomntwana uhulumane um eh, yona yaphuma namanye amaviyo ngapha um base bewela-ke besiya e, e, e, endlakunyonto kusho ukuthi-ke ekuhambeni kwayo inkosi yasuka-ke yangena kakhulu ngapha ebathwaneni yangena kakhulu ebathwaneni yokuqhamuka siqhamuka kubo namibia le eh. yaduka kwaphoqele ukuthi iviyo leli likakhondwane ndiweni lifike kuqala lelo mntwana ukulumane eh. yena wathatha iminyaka-ke ukuthi afike ngalena wasephoqa ukuthi-ke um kodwa ngoba vele emandulo bekade kukhona izanunse akade nalaba abaphungayo ukuthi vele noma sokuthiwa khona into ngaphambi kokuthi yenzeke kufuneka uqale impela ma uyizangoma zishaya amathambo zisho ukuthi isilo sesakhothama ngempela kodwa-ke vele ngoba basebejahile nabo kwenze kwabo basebegcina bebeka umntwana unkulumane kanti umkhithikathebe uma ngaphazamanga osomlandi bazoqondisa kodwa ngicabanga ukuthi uye umkhithikathebe owalayo wathi yena inkosi yaphila and eh, ngeke nje evume eh, uyahamba ayokuya naye waphuma wampela um eh, wahamba wayokuya naye inkosi uyinduna yena kumbe layo isamithi kusho ukuthi wayebona naye ephinde ebe khona ezinduneni lapha ya beluleki so wahamba ke wayokuya naye inkosi umzikazi iphila athola ukuthi sebagcobe umntwana unkulumayo okwakuyiphilo kakhulu ukuthi eh, esizweni sakithi kuthiwa ilanga liyaphuma elinye lingakatshoni ehe kodwa kwasegcina kwenziwa okwesintu okwenziwayo um eh, ma sekwenziwe eh, ichilo elinjalo isizwe nesizwe sinesintu sinendlela yokwenza izinto singathathi into yakithi lamhlanje siyibone imbi ngoba ingeyethu kanti bese sibona efikayo kithi esiyilethwa sizoyifunzwa um abanye abantu abafikayo sesiyibona ngathi yiyona okufanele ukuthi eh, siyilandele imbi kakhulu leya nto yikho sihlupheka sinje ya namhlanje ngasitshele ebhilidini lethu kona la ube sahamba ngokwethu ehe so uma ifika inkosi lapho ithola ukuthi sebegcwele umntwana unkulumayo uthi wena yalungisa ngesintu kanjani because kuthiwa kwabulawa iziduna ezithile kwagcina kufika intaba ziduna kwenzakalani sifuna usichazele la um kusho ukuthi iy'nduna kwagcina sekuphoqa ukuthi ngoba zazivele sezingasathembakalanga ngoba okokuqala zazitsheliwe ukuthi inkosi ikhona ehe so kwagcina-ke sekuphoqelela ukuthi-ke njengoba azifunanga ukulalela zitshelwa hayi imangasho isibalo sazo ngingaqamba amanga ngoba angakahlangani nakho ukuthi yiphi nayiphi nayiphi nayiphi kwakuzinduna nje ogoqela naye undiweli eh, umntwana unkulumane wenzakalani um umntwana unkulumane waba yingxenye yalokho kwenziwa kodwa-ke njengoba abantu kulezi nsuku kuyavela lokhana nalokhana eh njalo kunezimfihlo ezinye singeke siphikise umlando umlando ngeke siwuphikise ngoba nawe uma uye wacosho kwakho nami ngacosho kwami kufanele ukuthi ke sikubheke ehe sikubheke singakuphikisi ukuthi unamanga kodwa ngokulandela ngokulandela ngokulandela kuzovele kuliqiniso ngoba phela umlando njengoba silokhu esikhuluma ngawo namanje um thina siyakhuluma kukhona abazokwenza okuzokwenza ukuthi-ke um kuze kubonakale kutholakala iqiniso ehe so eh kuthiwa inkosi umzilika zithe mayingena kule madongeni yathola belenkosi yabo eh the reason why ngibuza le mbuzo ukuthi like usitsho wena i history yethu eningi yakhona sisikhandeli yona in fact asiyilondi thina sitshelwa ngabanye abantu and ngaleso sikhathi bekuyisikhathi se-colonization um umlungu befuna ukuthi yena umuntu omnyama Lamakhosi omuntu omnyama khona bebengabantu ababi basibiza ngama-barbarians ukwenzela ukuthi owabo umbuso ubonakale ongcono so sifuna ukuthi lapha eh, phezu kwalokho asifundi lathi ukuthi siqamba mama um eh, kuthiwa inkosi umzilikazi ithe ma ifika yathola abesitongeni belenkosi yabo um cabanga ukuthi bekuthiwa inkosi uhambe i'm not sure about that yafika yamhlinza ephila Kwenzakele lokho kusenziwa yini uma kuyithi kwenzakele? Eh uyazi kungasiza kakhulu ukuthi umuntu oza nalowo mlando mhlawumbe akutshele ukuthi kwaku wuphunyaka hmm. njalo eh inkosi imhlinza ihloseni ngoba kuthiwa kwakuthiwa lo muntu kwakule belief yokuthi umuntu lo eh unamasalamusi unenhliziyo ezimbili inkosi yathi akekho umuntu onenhliziyo ezimbili Ithi simqume simbone lezo nhliziyo ezimhle. Engingakusho mina eh wena mfo kaNcube eh, okuliqiniso eh bangakufakaza abaningi. Eh, eh eh into ebisenzeke emandulo yikuthi mawena unje ufike esizweni unalokho okungekho esizweni noma uyilokhu okungekho noma kukhona kodwa unamandla eh inkosi ingancamela ukuthi ke ikuthathe um ikubeke la eceleni kwayo ihle ikubize ngokhumayo yikho okwenzakala emakhosini akithi amaningi okwenamanje sinabantu um ababeqhamuka kwezinye ngeke ngikhulume imfihlo zezindlu kodwa ngifuna ukukunikeza um, umzekelo wokuthi-ke leyo nto leyo ukuthi inkosi iyabulala ngeke ngikuphikise kodwa mina ngizokutshela ngalokho engikwaziyo ehe ukuthi inkosi bingathi wena ngokunamandla okunisa izulu ngokunamandla okunqoba impi ngoba une usenza imilingo ibisikubulalela lokho hhayi bikusondeza la eduze ngoba isizwe besinezinyanga isinohlobo lonke lokwenza izinto so ngokunjalo-ke yikho ebekwenza ukuthi-ke inkosi ithande ukuthi ihlale iphahlwe inhlobo zezinyanga zenza into ezehlukene noma abantu abalapha imikhuhlane ehlukene noma ini ini bakhona abantu abafika esizweni e, e, e, beqhamuka kwezinye izizwe mhlawumbe ezinye ezingazange zavuma ukhothamela isizwe kodwa bathatha bakhona namhlanje baphethe ehe lokhu yana kufuneka siqinisekise ukuthi abelungu benza yonke indlela besebenzisa thina abantu abamnyama ukuthi sizibone sibabi sikhulume kabi ngathi phela sikhulumi kabi ngobukhosi noma ngombuso sikhuluma kabi ngathi ngoba labo bantu okuthiwa babi kuthiwa thina bona manje mulandela umlando ngabelungu noma ulandela indlela abayilethe ngayo izinto ithi besiphuca lokho esinakho befuna ukuthi besinikeze imali bese thina lezi zinto lezi ezethu esasiphila ngazo sizithenge ngephepha labo leli abasipheloni eh. namhlanje umuntu ungalime eplazini ekade kulima khona ufika ukhipha ufuyile wathatha inkomo zakho athi buzozithenga ngephepha sethe ulisebenzele kuye futhi so yiyo indlela abenza ngayo abelungu ukuthi eh. sibe ba eh, isession yanamhlanje ngeyokuthi size sifike ekuthini sokwakhiwe isizwe ibiza indla kulona eh sesisayiphetha yamanje session kodwa ngifuna ukuthi kule mbuzo ethile eh embuthwaneni saselayo ukuthi Okay, mayifika inkosi ithola vele besokwakhiwe la. Kwafakwa le lendodana yawo. Kufika njani ke ukuthi sithi thina bekumbusa umambo lomsifikazi inkosi ithole kusasekhona yini eh umuntu okuthiwa ngumambo because i history mina eyinye engizwayo angiyazi i history not historian ithi yona the last eh, person obengani yinkosi yamakhalanga kutshila isambulo eh, obulawe ngunyamazana kuthe ma sokufika amantunga kuleya ndawo bekungasela nkosi yamakhalanga eh, ngicela uchasise ke lapho ukuthi kwenzakalani eh angithi uyabona ukuthi yikho sikhala ukuthi umlando wakithi eh, nathi futhi okunye iqhaza eselibanjwa kakhulu yitsha ontanga yethu ngokuthi sesifuna nje ukuthi sizigqamise sesibisela eh, isizwe emuva inkosi umzilikazi ayimtholanga utshisa muntu eh kwakuthiwa ngumambo ngoba ngolimi olwalusetshenziswa ngaleso sikhathi ubukhosi bekuthiwa mambo isitulo lesiyana besibizwa ngumambo ngumambo ngimambo ngiyacabanga ukuthi uyuzwe laba abathandazayo bathi mambo mambo eh, shuthi izinhlanga nje ezithi ukuthi inkosi ayimtholanga mama eh, eh, abantu ababekulelani lizwe ngenkathi kubusa umambo wayengalasi isandla esafika ngozwa ngendaba lonyamazana isandla sakhe sasisingcono ebantwini yes shuthi yes. abantu babesithanda kwase kuthi ke emva kwakhe kwafika inkosi umzilikazi abantu basithanda isandla inkosi umzilikazi yabusa ngaso izizwe eziningi zazinikele enkosini hmm. eh wayebaphatha kahle abantu ayikho indlu noma ngithi uhlanga olwalungelamlando isiphala sasigadwa lunye uhlanga kuthiwe lina bhekanini isiphala sesizwe ukuthi isiphala sesizwe eh ukudla kukhona izizwe ziyasutha kuyalinywa inkomo zenkosi liyafuywa sihlonitshwa ngalelo ngalelo qhaza lelo eh so kwakuthi ke ukuthi inkosi umzilikazi yabulala eh, eh, eh, eh umambo noma ngithishisa muntu cha uhubhu lwabhejane lolo ayikho into enjalo esizweni sakithi singazama ukukufaka sikufake sikuthini kodwa nje yinto engekho leyo funeka umlando siwubeke ngendlela eyiyo sakheni uzwano eh, ezweni lakithi komthwakazi ya eh, kule ngoma ethi kudala kwakungeje umhlabe yaphendula wakubusa umanga nomsikazi yingoma eyakhelwe phezu kwali le ngiyamanga hayi asoyamanga ngichazile ehe awunzwanga ngichazile wathi ngiphinde eh le ngoma yavela njengoba kuthiwa inkosi lobhengula yanyamalala yasinyamalala eh eh wase kuphele base kuphelile ubukhosi kwasengasela bukhosi ngaleso sikhathi yeah Eh usizi olwasolukhona esizweni lwasolunzima kakhulu behlukunyezwa abantu abelungu bezama ukuvusa lokho abelungu bafike badilize bezame so kwaze kwafika isikhathi sokuthi la isizwe sihlangana khona sikhumbule ukuthi yeah. laba ababela emhlabeni e, e, e, kwezinye indawo induna zakhona esekhona namanje ezazi busa phansi kwamama yeah. zikhona zaba ngaphansi kwenkosi umzilikazi yes. qhubeka nobuduna bazo uzubona ukuthi ngifuna ukukunikeza um, umzekelo ukuthi ubone ukuthi abantu banamanga uma bethi inkosi yahlukumeza abantu ubuduna bukhona buyaphila namanje buyaphila obunye-ke ubuduna obachithekayo abuchithwanga inkosi yes. abelungu yes, abelungu yes, bafika baganga kakhulu bakhipha abantu emhlabeni bafaka abantu le nale bafika badikiza ubuduna obabukhona abelungu abamhlophe sebefika bekuthenge wena yes. yes. uvume ukuthi kulala isizwe sakini njengoba khona okwenzakalayo manje esizweni ukuthi umuntu wakithi omnyama uyathengwa ngemadlanyana abese kubuya esezobulala into zakithi e, hayi ebona nje ukuthi kuvuswa amasiko kuvuswa eh akhetha ukuthi yena abulale nje akuphazamise kungalala ukuthi mhlawumbe siyakwazi phela abantu bezombusazwe asikho thina embusazweni eh, eh, eh. so ma thina sivuselela amasiko sivuselela noma ubani ukuthi wena ukholelwa kubhakwakho asinandaba la asinanto ngokwakho nokholelwa kodwa sivusa amasiko so ingoma lena yaculwa abantu isizwe sesihlukumezeka kakhulu sesikhumbula ukuthi umhlaba wawumuhle kakhulu lo uphethwe amakhosi saqala saphatha kwaphatha umambo uthi emva kwakhe engaseko yafika inkosi umzi yaphatha kahle umhlaba isizwe lesi kwemva kwalokhu kuthe sekunjalo ubukhosi bakithi baphela ngokuthi inkosi lobhenguli inyamalale kwakuyisililo lesiyane sasikhala yisililo e, e, esasikhalwa okunye ngifuna ukuthi ngikwenzele e, umzekelo ukuthi emuntwini othi khona inkosi umzilikazi nomambo ezabusa ndawonye umbuzo umbuzo olula ukuthi inkosi umambo ya isigodlo sayo sasikuphi yeah. e, ubuso umbuzo ukuthi njengoba ethi yena amabutho enkosi umambo wayezinze kuphi ngasho imizi then e, ngabantu nje abafuna ukudiliza yeah. e, abasetshenziswa abelungu ukuthi abelungu uyazi abelungu ukuthi abafuni khona ukuthi sibambane sabantu abamnyama ehe Ebe eh kulamagama amaningi lapha ase attachwe to isizwe sika Mzilikazi. Yona inkosi abasizwe senkosi uMzilikazi. Yes, yes, yes. Ngiyabonga ukungiqondisa. Eh yona inkosi abantu bayo kumbe ithi isizwe sayo ibisibiza ngaliphi igama? Eh, i- i- i- isizwe senkosi vele be- bekuyisi- i- i- bekungamahlabezulu inkosi ibithi ma i-adressa isizwe sayo ithi mahlabezulu kodwa-ke angithi uyakwazi ukuthi-ke esizweni kunamagama amaningi asetshenziswayo njengoba uyuzwe uzulu kandaba mthaniya bani bani kanjalo kanjalo so um inkosi ibi- ibithi ma iphakama ithi mahlabezulu um isho ukuthi mthwakazi omuhle kodwa kwagqama kakhulu izwe elithi matebeli undebele nje ngiyithe simfakayo ye thina singamatebeli akufanelanga sikubalekele lokhuyana ngoba bakho sikhona izizwe eziziqhenyayo namhlanje ngegama esalipha bona thina singamatebeli nathi leleli lamatebele kimatebele amtsilikazi kiwona amatebeli simatebeli um simatebeli lokhuyana kufanele kuthina singabalekeli ukuthi simatebele kamtsilikatsi babesho kanjalo abetswana uma besibona ngoba banaba babe sebevele sebekhonza ukuthi abelungu ini ini Eh, bese ma besibona bethi imatebeli yabona so abeswana waba kanjalo-ke kodwa-ke eh, eh, igama elezwe lenkosi kwakuthiwa vele kwamthwakazi njengoba namanje kuthiwa kwamthwakazi ngiyakwazi ukuthi okuningi okudida abantu yikuthi sekunepolitiki kodwa kusho lutho lokhuyana um njengoba nakhona lapha nakuphi kuphi akhona kwaba izaphu so mhlawumbe ungavuka uphike umuntu wasezimbabwe aphike ukuthi ngumzimbabwe ngoba engasapoti izaphu aphika ukuthi izwe yizimbabwe ngoba engafuni izapha eh, igama elithi mthwakazi likuyaphi eh, leliyana lichazwa kaningi lichazwa kaningi igama elithi mthwakazi angifuni ukuthi kube khona engithi akungamanga kodwa nami ngathi ngihamba ngibuzisisa ngoba thina umthwakazi e, e, e, esikolo thina sikhule esicula ingoma kuthiwa sibuya le e, e, emarinoha ekhaya eswenakithi lena womthwaka ehe kuthiwa sizwe sakithi sakomthwakazi sasiyayiculwa uyayazi lasakala kakhulu lami ngila sengiyingane encane-ungakazalwa ungakazalwa wawusulazi so akufanelanga ukuthi sethuke sibonakhelwa phezu kwami ngoba kulabanye ye ufuna ukuthi sikuchaze kanjalo singakubalekeli as long as eh kusitsho ngoba okunye uzokhuluma uzosho ukuthi khona ngizwa abanye bethi khona kuthiwa kwakunesalukwazi kwakuthiwa umthwakazi asazi ukuthi isalukwazi sakhona sasidume ngani esizweni ya lokhana ngeke ngiphikise nakho ngoba kuyingxenye yendlela yokuthi igamela ukuthi umthwakazi omunye umuntu uyakwazi ukuthi kunokuhlaziya into then usuyiletha isibe yiqiniso kodwa okubalulekileyo ukuthi into ivele ikhona kodwa sisadinga nathi kodwa mina engake ngakuzwa nami ngoba umlando anti sonke sithi kuthiwa ngoba phela sasingekho ungabona umuntu esithi kwakunje ekhuluma ngomlando usesikhuluma nge-interview leyo ungenzayo namanje ngoba ngikhona bakhona nabanye um sebengasho ukuthi um kunje um bathi izizwe zabengumu babikufanisa kanjani ukuthi vele bavele kwathwakaza nje kwaba kuhle um kwaba njeyana ngoba ngamagama amanye eh, mhlawumbe esesingaza watholi olimini eh. kodwa ekhona ayiwona ayesetshenziswa anye manje sesithi kuyaxhakaza sesitsho kanjani ukuxhakaza lwana isimthathela esizwe ezweni zabathu yise sithi kuyaqhakaza kulezi so sethi ha ah, kwakhula vele kwaqhakaza kwaba kanjeyana ngithi ehe kodwa kwakuthiwa kuyathwalaza ubuhle bomhlaba ngesikhathi sehlobo ehe so kwasekuvela-ke laba abanye abathi kwakunesalwazi somuthwa ngiyazama ukubuza incazelo yakhona ngiyithole ukuthi kanti inkosi ize ithi kodwa ngibe ngizitshela ukuthi-ke ezweni kamthaniya umthaniya wayengumuntu e, e, e, umndeni wakhe ukuphi siyakwazi ukuthi umthani angathi usibiya mangingaphazamanga bazoqondisa usomlando vele sifuna uqondisa um umthwakazi lona waphelela kuphi um ezebizwe izwe libizwe ngaye kwakukwenze njani wayebambeliphi iqhaza ezalwa kuphi kanjalo kanjalo kungaba kuhle kakhulu ukuthi umlando wakithi ulungiseke lapho sikufunayo hayi um siyabonga kakhulu mzilankatha yes. sisazoba lawe eh, namhlanje besifuna ukuthi silande wona umlando wokuthi sisuka isizwe eh, kwazulu namhlanje eh, sisiyafika kobulawayo mm. bekwenze njani kwenzakaleni endleleni sisazobizwa futhi sisazobiza futhi labanye osomlando uthilo wena ukuthi ngoba lawe yinto oyilondayo leyi kungayenzakala ukuthi mhlawumbe omunye umuntu uthe kutshela kumbe abanye abantu bathe bekutshela baphazama la or wena uthe utshelwa walibala la so i-idea is ukuthi ophandle ngale abuye sizosizana ukuthi ekugcineni because sibulawa kangaka yikuthi imbali yethu asiyazi ibingabhalwanga ndawo lapha senzela ukuthi nxa sesahamba thina after a million years sisashona le nto leyo yabe lokhu ikhona abantu bayibone babekwazi ukuthi bakhe katsha isizwe because esikufunayo ukuthi sigcwele wonke amazwi lapha nxa ukuthi asizazi ukuthi singobani um kulabantu abalokhu besakhuluma into ezingekhoyo nge-afrika ngoba bengayazi labo babala lawo mabhuku abhalwa ngabantu abalama-agenda wa mm. so lapha thina ichanel yethu is to tell african stories by africans mm. thina sitshelani indaba yethu sibuye sitshele labangaphetsheya kwezilwandle so siyabonga kakhulu ngoba khona kwakho sethemba ukuthi um uzoqhubeka ukhona eh, um ungasivalelisela abalandeli ngemva kokuthi ah, ah, ngemva kwalokho lami sengikhuluma okunye okulandelayo kodwa sicela ukuthi eh mhlambe kukhona okunye osafuna ukuthi ukukhulume ngomlandi wethu sisuka kwaZulu siye siye kwabulawayo kumbe okunye nje ukuphathelene nakho nalokho yebo hayi eh okwalamhlanje ngicabanga ukuthi bathi ingazi benkulu kakhulu ama-supermaneni ayasimosha isishebo kodwa-ke engakuqinisekisa esizweni nasemhlabeni wonke-ke sizwe sakithi Eh okubaleke kakhulu okuqhakatheke kakhulu ukuthi sizazi ukuthi singobani sisuka kuphi sesikuphi eh siyisizwe samandebele amatebele eh ngaphansi kwesilo sakithi esiphetheyo manje inkosi ukulelani kalobhengula kamzilikazi inkosi yethu eh, esiphethe namhlanje eh asikhothamene esilweni sakithi eh siyakwazi ukuthi ke imnengi imbono yachayisana mm. mawungafuni ukufunda ngokuchayisana kwembono angeke uphinde ufunde ngoba sibonile kwelikamthaniya izwe ihleli kodwa okusalayo ukuthi inkosi nansi inkosi ikhona iphethe okubalulekileyo okuqakatheke kakhulu ukuthi asihloniphenini ubukhosi bakithi ukuphakama kwabo kusezandleni zethu singazidonseli izigcwagcwa ngokubugxeka nokubusola nani nani ma umbono ukhona umbono noma okunye okusolayo yeah. hlala phansi nabantu baningi abantu ungabheki umuntu oyedwa uthi ubani ubani hambe ebantwini into yonke akula muntu esizweni ongenazwi indlu yobukhosi inkulu kakhulu ngendlela eyisimanga njalo inezingatsha eziningi ngendlela eyisimanga xhumana nalolu uma lolu lukuwisa buyela ujampe uye phansi uphinde uxhumane nalo lana mali ukuyisa uzofika kulolo gatsha lolo lesithelo leso sibhekileyo osifisa ukuthi usibone sithela sidliwa isizwe sonke eh sakithi asibonge eh, mthwakazo omhlo indlela simhlophe lina besimo Uh, well, ladies and gentlemen, the program is Know My Africa. This is where we tell African stories by Africans, and it's not only Ziligas, Develes that we are going to bring onto this program. but also different other, other African tribes from South Africa, from Mozambique, from Nigeria, all over the African continent because the idea behind this channel is for Africans to tell their own stories, to correct their own history, to correct whatever they have done wrong so that at the end of the day, we become one united africa thank you very much do not forget to subscribe to this channel like this video and share it